get some tequila. lidi, já vás vítám u další videa a jenom tady to je další, že mám teda klub, je určený fakt jenom pro fanoušky, nebo tak prostě pro lidi, jako to, založila jsem prostě takový klub, jmenujeme se teda, ten klub se jmenuje Night Dogs Riders, můžete vidět, jako, co tady všechno je. Je tady pár členů, hlavně to jsou myslím, že všechno zatím herci. Takže kdybyste třeba chtěli do, e, do tady toho klubu, tak stačí, když mě třeba na sesu najdete, tak si klidně o to napište, nebo třeba když budete někdy na natáčení, tak si taky o to napište, kdybyste chtěli. Takže určitě napište třeba i pod video klidně nebo tak a je mi to fakt jedno. Uh, další věc, uh, mám Facebook, fanpage, bychom řekli. Um, jmenujeme, je tam teda Natália CZ a Tania. Už tam teda jsou nějaké věci a už jsem tam napsala pár věcí, protože jsem to vydala tady to vlastně, co teď točím, jsem chtěla vydat, jenže mi ho hra smazala. Takže proto je to takový, jakože to... No. A tady to už asi vážně bude všechno, abych to nezdržovala, prostě klub, Facebook. Facebook bude v popisku videa a teď vlastně už u všech popisku videa a klub, když nepotkáte, tak si klidně řekněte. Takže zatím.